Да, вы садитесь на тачку, а мы пойдем впереди. <laughs> Будем защищать дорогу. Нет, с другой стороны там водила. Это, блядь, английская э! тачива. Я почти наступил на это говно, блядь. Чё у вас там с минами? Стой на месте. Да майн-детектор не работает нихуя вообще. Давай, принял. Стоп, стоп, хватит. Давайте вперед. Давай. Кролик взорвался. Где Жак? В каком направлении? Сто где-то. Это там, где их белый дым развивается? Справа от дыма, да. Бобер, справа от дыма на холме, блядь, противник. Э, Слоу, проедь вперед и чуть справа разверни носом нас этому дыму, чтобы я пулеметом мог помочь подавлять. Поехали эту точку побегу. Прямо противник был. Че, сможете э, как-нибудь поближе? Не, он сожжен. Недостаточная защита защиты справа фланга. Назад на дорогу и бабу поближе. Прямо противник. Стой, стой, стой. Из-за деревьев. Он Давай вперед приезжай. Там, там, там, там, там, там, там. Блять прямо. Справа. Будем смотреть в сторону, там, где наши дороги. А, стоп, стоп, стоп! У меня пулемет закончился. Черва, да, Повтори, пирог прервал, повтори. Дер взрывает. Я, блядь, не понял, что у меня бобер спросил, блядь, из-за того, что пирог что-то там пропиздел. Хорошо, пирог. Давай, бобер, нахуй эту хуйню. Взрывай ее. Что, а, блядь? Взрывай. Взрываю. Бля, взорвали какую-то хуйню. Да, бобер, мы находимся на той же позиции. Пуш вперед! Так, давай, в машине совсем совсем пизда, она никак не поедет. Да, все, выходим, Жак, пушим вперед. Слово пошли вперед. Командование ушло срать меня остается пирог. Двигаемся, двигаемся, двигаемся дальше вперед. Я ранен. Ложись за куст, перевязывайся. Слупок дымим. Все, ложимся за кусты. Ближайшей позиции только находиться. Все, полечился.